Manao complet ah, manao akanjon-javy ra, manao akanjona mariazy reny ah. Ianao zany mahay ny retraretra kosa. Hono ah ramose, firy taona zay no nanjairanao? Eo amin'ny trente huit ans eo. Ouh! Zany hoe efa matihanina be ny ato. Dia hono ah, inona ny zavatra hetahetanao zany ah, ho anao ianao mpanjaitra? Raha sahala amin'azy zao, za zao mpanjaitra eto ty an, ny hetahetako dia mba tokony mba ompian'ny fanjakana le mpanao asa tanana gasy. Ie. Satria inona ny antony? Le mpiasa tanana gasy a, tsy assuré a, ary tsy ampy vola. Maty antoka amin'ity fikrepere ity satria inona ny antony? Beda be le kisian'asa, tsisy fitaovana, tsisy vola, tsisy n'inon'inona fa maty ny fripeny dodona. Na dia hianatra ny mpiasa tanana koa izy a, hanao inona boaka eo? Dia tena marina izay teninao izay. Dia inona ny hafatra tianao ampitaina ho an'ireo mpanjaitra namanao rehetra? Ny tiako ampitaina amin'ny mpanjaitra rehetra rehetra dia hoe mba mangataka amin'ny fanjakana isika rehetra mba hajanony io friperiy io satria ilay ankizy amin'izao fotoana izao maty atoka mihitsy na dia manana ny fahaizany ary tsy afaka ny hanao n'inon'inona satria maty atoka ny friperiy. Dia ampitaiko any zany ny hafatra ho an'i Monsieur Romain sy ho an'ireo namany izay mpanjaitra rehetra dia mba araho an-tanana izany ny mpanao asa tanana rehetra, tohizo fa ny any any an-dafy ny mpanao asa tanana dia tena manam-bola dia ny asa mpanao asa tanana koa sady an sady vizaka ny saina, vizaka ny retraretra no mana-talenta ihany koa. Dia izay ary no ela an, dia misaotra betsaka anao nivahiny teto amin'ny Kilain'ny Radio Felona dia mirary soa, ie. Tetika fa omena fahazavana be dia be ho anao. Mbola mpanjaitra kanjo anao handray andro any aho sady hangataka lesona. Zay ara dia veloma e. Tongava soa daholo io. Misaotra betsaka anareo naka feo.